はい。少量チャンネルです。翔太です。りょうです。少量です。少量です。 <laughs> はい。 <laughs> はい。というわけでですね、今回はですね、うん、まあちょっとある、うん、なんだろうな。うん、まあこういうことがあったっていうことを話したいなと思うんですけど。そうね。うん。まあ、あれです。大してめっちゃ重いことではないです、正直。うん。うん なので、うん、それは心配しないでほしいんだけど、うんあのですね <laughs> この雰囲気がさ、もう見てる人を重たくさせるよ、ね。あ、ほんとうんうん。あーありがとうございます。はい、あのですね、僕ら、ちょっとある事情で飛行機で移動してたんですね。うんうんうん、なんか飛行機乗ってる時でさ、うん、上にいる時ってさ、うん、結構耳とかさ、なんていうの、気圧の変化でさ、膜張っ そうそうそうそう、ね、うん耳がうんでそれってさあくびとかさうんなんか水とか飲んだりしたらさ治っていくじゃん治るまあ、地上に着いたら完全にね、うん、治るじゃないうんそれが僕治んなくってうんうんでなんか携帯とかで調べてもまあ数分から、うん、まあ長くて数時間って書いてあったから、うん、まあ治るかなって思ったらずっと治んなくって、でその日はそのずっと治んない感じで、まあ次の日、朝 まあ今日なんですけど、うん、まあ今日は今日で耳の調子はちょっとまあ良くなってはいたんですけどなんか詰まってる感じであったので、うん、一応病院に行ったんだけど、うんうん、なんかそしたらまあちょっとその炎症してて、うん、うん、まあ都合悪く、うん、なんかその飛行機でその耳がね、うん、バーってなってる時に、うん、重なっちゃったんだタイミング悪くて、まあずっとそういう感じになっちゃったんだけど、うんうん 僕も調べたしいろんな、うん、なんかを聞いたりしたらなんかそのダイエットとかで、うん、急な体重減少すると、うんうんうん、結構耳に響くだって。あ、そうなんだね。でさ、うん、俺さ、そのダイエットをしてて、うん、まさか耳に影響あると思わないじゃない知らない。聞いたことない。なんでかなと思ったけど、うん、なんかそう、 それも結構関係あるみたいで、うん、で僕ちょっとねまああんま言いたくなかったんだけど、うん、その体重もね、うん、まあ8 0キロ後半ぐらいマックスであったの、僕。うん、うん で今はもう7 0キロ台なんだけど、うんうん、それを、まあ、大体僕2週間ぐらいで減らしたんだよね減らした、うん、でも普通考えたらさそんな短期間でさ6 6キロ7キロとか落とすものじゃないじゃない、うん、落とせるものでもないんだけど、うん、できたのよ、だから、それもあって、あよくないんだなって思ったの、うん、てか翔ちゃんいつもそうじゃない、なんか落とす時にさ、うん、急激に落としてさ前回もさなんか動画出したけど、はい、体調崩したじゃん ねまあ、なぜそのダイエットするかというと、うん、普通にその BMI っていうさ、うん、ものがあってその、 それで僕の場合は身長が170ちょっとだから、うん、やっぱりそうなると肥満体型になっちゃうのねあその BMI で言ったらねそうそうそう、うん、だとするならばやっぱり標準の方が健康ではあるから、うん、健康に向かって痩せようっていう感じなんだけど、そういうふうな健康になるように痩せてきたつもりだけど、体には負担がめちゃくちゃあるから、逆にね、痩せてそれでまあこういう感じになっちゃった そうなんだねそれが影響してるとは全く思ってなかったけどねそうね でなんかそのねやっぱさ僕ツイッターとかで、うん、なんかそのダイエット記録っていうか、うん、自分なりに発信してたんだけど、うん、もしなんかそういうふうなことが僕以外に起こったりしたら、ちょっと何もねできないからなんか一緒にダイエット私も始めますみたいな方も多かったりしたらそうねコメントでね、俺がダイエット推奨しちゃったような形になっちゃったなっていうふうに思っちゃって、うんうん、なんかそういうのもあってなんかやっぱりダイエットって結局は 自分の責任なのかなっていうのは、僕は正直改めて思った、そうねやっぱ自分のペースで、うん、あの急激に痩せるんじゃなくて、うん、徐々にね、ちゃんと食事管理とか、運動をしたりとかね、そういう痩せ方をしないと、ただ単にさ食べずにさ、痩せるとかさ、 でなんか、うん、言うてさ痩せるっていう人って結構、うん、美意識高い人が多いからもともと痩せてる人とか多いと思う、うんうん、だから僕の場合は本当に肥満だったから、痩せた方が健康だし、いいと思ったんだけど、それこそ BMI が標準の人たちっていうのは痩せる必要がない、うん、そもそもねだからやっぱりまあもちろん痩せてる方が綺麗に見えるし、スタイルよく見えるしその方がいいかもしれないけど、やっぱり違うところに影響する されるぐらいだったら、うん、やっぱしない方がいいかなとは思うよねああそうね、うん、やっぱね気にしちゃうからね周りにどう見られてるのかなとかさそうだねうんだしやっぱ一番いいのは、うん、多分、まあ1週間に1度とか、まあ、23日に1回とかに体重計に乗って、うん、あちょっと痩せたなとかちょっと太ったなって分かるぐらい、だったらさ少しだけさやす ご飯減らしてみたりとかさ、うん、ちょっと食べてみたりとかさ、うん、それができるわけじゃ、うん、だからちょこちょこそういうふうに自分で確認するのが大事なのかなっていうのは思ったねあ確かにね、うん、ってことは、はい、えダイエットやめるの何がダイエットやめるのダイエットはね <laughs> えでもねいや痩せたんだけど、まだまだ僕はその標準ではないから、うん まあでも一気にふとあの痩せるのはよくはないんだけど、うん、まあ様子見て、うん、もう少し締めた方が多分、人生の中で考えると、その方が多分健康体かなとは思ってはいる、だからある程度の期間で痩せるっていうのが半年とかさ、うんうん、1年とかさ、 それでそれをかけて痩せていくっていうのがやっぱり体にはそんなに負担かけずにさそうだね、うん、健康的に痩せていけるのかもしれないよね、うんうんうん、あと運動しないとね運動ねなかなかやっぱりほら今のご時世っていうのもあってさ、うん、あの家にこもりがちじゃん、うんうん、歩く機会も少なくなっちゃうし、はいはいはい、ね仕事自体も翔ちゃんほらテレワークっていうかさ、うん、在宅で仕事ができるからさ、いいねはいはい、より動かないっていうか外に出歩かなくなっちゃうじゃん、うん だからねそう多少なりとも家でねなんか軽くでも運動できたりとかねまあ、たらできたらいいんだけどそうだねうだね、うん、やっぱりなんかね正直僕がそのいろんなダイエットしてきて思ったのは、やっぱり食べなかったりとか食事制限するのが多分一番痩せやすいと、うんうん、なんかなんか運動頑張ったりしたり、うん、なんかいろいろ頑張ったりするとなんかやっぱ食べ たくなっちゃうからなるそうだからなるのよそうだからやっぱりそういう規則正しい食事制限っていうのが一番多分痩せやすいかなとは思ったんだけど、うん、まあでもやっぱあ良くないっす <laughs> 危険ですあの急激な痩せ方はいやそうよ本当にっていうかさこれさあれだよね去年も同じこと言ったよね本当よごめんみんなごめん学習しねえなごめんだって こいいと思われたい。いや、それは誰でも思うよね。本当に。ごめん。まあ、なので、うん、ちょっと、そういうことがあったわけですよ。うん、ね。はい。まあね、ちょっと翔ちゃんを反面教師だと思って、はい、皆さんも気をつけてください。はい。急激なダイエットはダメよ。そう、ね、心配かけないでよ。ね <laughs> 普通に言って。心配かけないでよ。普通に言ってだ。ひょにょ。 ねちょっとまあ心配をかけないで、くださいはい <laughs> いや本当に心配するからね大丈夫かなと思ってだから俺もね今俺もダイエットしてるけど、まあ、無理のないようにうんしっかりとねじゃあ久しぶりに今日パスタ作ってねえ炭水化物はやめた方がいいんじゃないあそうなん <laughs> まあいいや そうだからちょっとサムネとかタイトルとかでちょっとねちょっと心配かけて申し訳ないなとは思ったんですけども、うんまあ、今回こういうことがあった感じではございます、あれ、別になんていうの、まあ、こういうことがあったんですけど、うん、なんか動画の頻度が下がったりとか、うん、そういうことは一切ありませんので、うん、まあ引き続きまあ、そんな重大なあれでもないしねそうそうそう、なので引き続き、うん